iga kaubaüksuse kohta on olemas äh, üks pealtsidumistehnoloogiaga rihm. plastikkastid on äh, omavahel pakendatud äh, ülevalt siis fikseeriva mm, plastik äh, kaane või, või nurklahendusega. mis tagab siis ka rihma äh, tõmbejõudu põranda suunas kogu üle ühe veoseüksuse probleemiks on äh, alumine äh,, alumise kihi lagunemine ette antud alumine kiht, äh, no pakend on lagunenud, siis äh, ülevalt rihma tõmbejõu ei suuda kogu torni enam äh, koht püsivalt fikseerida